Pulau Trapan ya sekarang kita mau ke S1 Sukawana di goes dari start ke bawah ini baru dapat 2 km 2,2 2,1 kan? Ya, ini udah 5,5 km. Sebentar lagi mau sampai ke start S 1 Tapi kayaknya biasa naik ke puncak Tangkuban Perahu dulu. Lihat kawah. Ada teman kita kelebihan travel. Mantap. Tiba-tiba GoPro saya mengalami error sehingga tidak bisa menampilkan audio di video ini. Akhirnya kami sampai di atas puncak Gunung Tangkuban Perahu sekitar 2080 mdpl di atas permukaan laut. Mantap, alhamdulillah cerah, clear, tidak ada kabut sehingga bisa melihat keindahan kawah upas di depan kita. Opa. Ultim semua? Iya. Wah, ya, mantap. Ayo, Om. Ya, siap. Satu hati ini, Om. Oh. Ketemu terus. Ketemu terus. Minggu depan kayaknya ketemu lagi, nih, Kiluan. Kiluan. Kiluan. Goes full. Full tim. Tuh, itu dua. yang curam aja paling eh mau foto fotoan nggak ya yuk dan dulu guys start s 1 ini kita masuk SS1 ada Adias Kalame ada I'm I'm run The multi terrain bike LS ya dari uh, eh, starting ke atas totalnya berapa mas? total 7 km 7 km ya. berapa menit tadi? tadi kita santai 1 jam 20 menit ya sama uh, eh, tag video pencitraan 1 ya. jam 20 ya oke okay. yuk di bawah aja turun sekali tapi curam bisa oh belum masuk ہاں آپ habisin ss satu dulu nanti sampai kebun teh belok kiri naik Yeah. go. dan kayak orang sampai rem depannya udah gak kuat lagi ya MT 200 anjir drop eh, Dan eh. lagi sampai SS3 sama SS2 pola hidup capek nih beli sesekali mah nggak apa-apa nanti kita lihat ya kalau tenaga kuat dapat 3 SS sama kayak di loading Induron Induron Induron Oke, okay, start SS3 SS3 guys Yuk mantap lagi bisa ngerem Kasihkan di situ aja jujur. melenakan eh, kan ser ser ser Mana, mana Cek cek Sip Untung orang jaga jarak kemana mana ya. Mulai enak soalnya Drop tanpa diambil ser eh. ser orang nggak kuat ya tangannya terus bisi kandinya nggak kuat nah, ngambil lah ambil aja lah sip sip mau naik ya. reset nggak kagok dapat dua SS mantap ya ini sekarang jam 2 yang tersisa tinggal saya sama Ami mengulang lagi LS2 jadi total 3 LS plus 1 LS yang nggak resmi uh, oke okay, lanjut deh rekam ah, aduh ada yang masuk bunyi bunyi ranting